Hello lovely people on the internet. Bugun sizlar bilan ingliz tilida til o'rganuvchilari juda ham juda ham ko'p adashtiradigan 3 ta so'z haqida suhbatlashamiz. Bu so'zlar albatta juda ham oddiy so'zlar, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'pchilik, nafaqat boshlang'ich darajadagi til o'rganuvchilari, balki undan yuqori darajadagilar ham ko'pincha adashtirib ishlatishadi. Bu videoni ishlashimga asosiy sabab ham sizlarni kommentariyalaringizni o'qib borar ekanman mana shu paytda shu so'zlarni judayam ko'pchiligingiz noto'g'ri ishlatishingizga guvoh bo'lyapman shuning uchun e, ushbu videoda bu so'zlarni ma'nosini va qanday qilib qayerlarda ishlatilishi kerak ekanini tushuntirib beraman va bu videoni ko'rib bo'lgandan keyin ishonchim komilki siz bu uchta so'zni bemalol adashtirmasdan kerakli joyda ishlata olasiz ho'p qani bo'lmasam avvalgi video darslikda sizlardan so'ragan hmm, sizlarga bergan grammatik savolimga javobni ko'raylik va kimlar birinchi bo'lib va eng yaxshi javobni berdi birinchi bo'lib javob bergan kanal ishtirokchimiz mister joni d javob to'g'ri javob edi va undan tashqari eng yaxshi javobni ham tanlab oldim bu eng yaxshi javob ogulgozel vepayevna umid qilamanki ismingizni noto'g'ri aytmayapman agar noto'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsam e, ma'zur tutasiz o'zbek ekan o'zbek emas ekansiz shuning uchun adashgan bo'lishim mumkin ho'p eng yaxshi javob deganim ya'ni nafaqat to'g'ri javobni balki nima uchun o'sha javob ekanini ham yaxshilab tushuntirib e, erinmasdan kommentariyada uzun qilib yozib tushuntirib berganlar qoyil rahmat bunga xohlasangiz o'sha videoga borib ko'rib e, birinchi kommentariy o'qib olishingiz mumkin hozir men o'zim albatta tushuntirib beraman Xo'p, avvalgi savolimiz uh, while I uh, nimadir so'z to work this morning I yana nimadir so'z an old friend. Mana shu uh, bo'sh joylar o'rniga ushbu variantlardan bittasini qo'yish kerak edi. Bu yerda while dan keyin bitta narsani bilib olsangiz bo'ldi. While dan keyin continuous keladi. continuous ya'ni ing fe'lik fe'lga ing qo'shiladi continuous zamoni keladi endi bu yerga qarasak uh, a bilan c javoblari chiqib ketadi chunki bu yerda went bu continuous emas past simple bo'lyapti va go present simple de kelyapti demak bu ikkita javobni chiqarib tashlaymiz endi b javobni ko'ramiz biz whiledan keyin continuous dedik while i'm going to'g'ri kelyapti bu to work this morning endi this morning deganda uje o'tib ketgan vaqt haqida gapiryapti bugun ertalab ya'ni ushbu tongda ushbu ertalab demak o'tib ketgan zamon o'tib ketgan zamonni biz hech qachon e, present continuous bilan ya'ni e, am going bilan ishlatmaymiz demak bu javob ham chiqib ketadi shunda bizda faqatgina d javob qolyapti was going while i was going to work this morning mm -hmm, men deyapti bu tongda ishga ketayotgan vaqtimda ketayotgan paytimda ketayotganimda uh, I met an old friend mm -hmm. men uchratdim deyapti met uh, an old friend eski do'stni ho'p demak javobimiz D bo'ladi ho'p endi darsga qaytamiz watch look o adashtiribman watch look e, mana bittasi c bo'lishi kerak edi bu yerda noto'g'ri ketibdi c deb hisoblaysiz shuni ho'p watch tomosha qilmoq degani c ko'rmoq degani look qaramoq degani albatta bu yerda e, so'zlar juda ham tushunarli e, ma'nosiga qaraysizda bular har xil so'z qanaqasiga bir birini chalkashtirish mumkin degan savol bo'lishi mumkin sizda lekin shunday bo'lsa ham hozir mana sizlarga savol beraman o'ylab ko'rasiz to'g'ri javob bera olasizmi yo'qmi bu yerga qarang see watch look look at qaysi birini e, mana shu uchta gapdan uchta gapga har bittasini bittadan qo'yishingiz kerak did you qaysi biridir so'z mana uchta so'zdan bittasi the movie last night qaysi biri bo'ladi o'ylab ko'ring ozgina ikkinchisi albatta videoni to'xtatib o'ylab ko'rishingiz mumkin ho'p ikkinchisi qaysi e, uchtasidan bittasini qo'yasiz John heis going to hit the tree o'ylab ko'ring Xo'p, albatta e, videoni to'xtatib xohlasangiz kommentariyaga javobni ham mm, yozib qo'yishingiz mumkin agar bilsangiz. E, bu albatta o'zizga foyda bo'ladi. Endi oxirgisi she nimadir so'z Jack at the supermarket yesterday. Xo'p, videoni to'xtatib o'ylab ko'ring. to'g'ri javob bera olasizmi buni albatta e, bilib olishingiz mumkin keyinroq ho'p mana bu yerga qaragan paytingizda ko'pchilik bu yerda adashadi to'g'ri ya'ni bularni qo'yishda adash xatolik yo'l qo'yadi ho'p endi keling bularni ko'rib chiqamiz keyin unga qaytamiz ya'ni hozirgi savollarga qaytib kelamiz watch watch o'zi nima degani watch o'sha tomosha qilmoq bo'lsa siz buni qachon ishlatasiz harakat yoki jarayon sodir bo'lishini kuzatish mana shu narsa mana shu paytda siz watchni ishlatasiz ya'ni biror biror jarayonda bir necha harakatlar bir e, bir necha ish harakatlar sodir bo'layotgan paytda siz o'shani kuzatasiz tomosha qilasiz mana shu narsa watch bo'ladi kino ko'rishingiz mumkin e, yoki qanaqadir o'yinni ko'rishingiz mumkin futbol o'yini basketbol o'yini shunaqa narsalar har xil eventlarni ko'rishingiz mumkin ya'ni event xullas har xil hodisa konsertlar shunaqa narsalarni ko'rishingiz mumkin ho'p video ko'rishingiz mumkin endi c ni ko'ramiz c c bu tabiiy holat ya'ni bu haqida o'ylamaysiz siz ko'rishingiz mumkin e, hozir mana shu o'tirgan paytingizda atrofingizda judayam ko'p narsani ko'rib turibsiz bu sizga bu sizga bu tabiiy holat siz bu haqida o'ylashingiz shart emas shunchaki ko'ryapsiz ko'zingizni qobiliyati просто ko'ryapsiz endi look look diqqatni bir tomonga qaratish ma'lum bir obyekt tarafga qaratish ya'ni bir tarafga ko'zingizni yo'naltirasiz mana shu narsa look bo'ladi ho'p mana bu rasmga qarasangiz see see uh, ga e'tibor bersangiz bu har xil obyektlar sizga ko'zingizga ko'rinadi mana har xil juda yam million million narsalar ko'rinib turishi mumkin siz bu haqida o'ylamaysiz e'tibor bermasligingiz ham mumkin mana shu narsa c bo'ladi oddiy qilib aytganda ho'p endi look lookga e'tibor bering mana bitta strelka look at ko'pincha mana bunaqa e, propositionlar bilan predloglar bilan keladi ya'ni biror narsaga qaramoq biror tarafga qaramoq ya'ni bir narsaga siz ko'zingizni qaratasiz ko'zingizni o'sha tarafga burasiz misol uchun o'sha look at bo'ladi endi watch bo'lsa watch o'sha bitta jarayonda bir necha hodisalar sodir bo'layotgan bo'lsa siz o'shani tomosha qilasiz kuzatib turasiz mana shu narsa ma'lum bir muddat kuzatib turish watch bo'ladi Xo'p, endi keling misollarni ko'ramiz janet sees the sun coming in through the window and knows it's morning Mm -hmm. Janet sees the sun deyapti. Janet Hop, see, ko sees ko'radi deyapti. The sun quyoshni coming in coming in ichkariga kelishini, ya'ni quyoshni ichkariga kelishini through through orqali degani the window deraza orqali through the window deraza orqali and va knows it is morning va biladi it is morning ya'ni bu uxlas ertalabligini tongligini demak janet deyapti quyoshni deraza orqali e, kelishini kirib kelayotganini ya'ni o'sha nuri tushayotganini e, ko'radi va biladi ertalab bo'lganini endi bu yerda she notices the sunlight with her eyes mhm. u deyapti u notice ya'ni E, e, his qiladi ya'ni o'sha narsani e, nima deydi notice biror nimani siz notice notice o'zbek tiliga qaysi so'zga to'g'ri keladi notice notice xullas o'sha nimadir turganini siz his qilsangiz bilsangiz sezsangiz mana shu narsa notice notice the sunlight ya'ni o'sha narsani ah notice kelmayapti xayolimga o'zbekchasi notice notice mayli muhimi gapni tushundingiz hozir yana so'z chiqadi shunda e, eslashga harakat qilaman ho'p davom etamiz janet looks towards the window because she wants to know if it is morning yet mm -hmm. janet deyapti looks towards towards bu uh, tarafga tomonga degani Xo'p, qaraydi tomonga deyapti. Qaysi tomonga? The window, deraza tomonga. Deraza tomonga qaraydi deyapti. Because chunki she wants u xohlaydi to know, bilishni if it is morning yet. Mm -hmm. Agar deyapti, it is morning yet. Hali ham ertalabmi? Ya'ni if bu yerda agar emas, balki o'sha mi yo'qmi ma'nosida qo'shma gap ni ulab kelyapti ya'ni ertalabmi ya'ni tongmi yo'qmi bilishni xohlaydi janet deraza qaraf oyna tarafga qaradi chunki u ertalab hali ertalabmi yo'qmi e, bilishni xohlaydi she directs her attention towards the window mm -hmm. u deyapti diqqatini oyna tarafga buradi oyna tarafga yo'naltiradi direct direct qiladi deyapti mana shu narsa look looks toward deb bo'lyapti towards ho'p look ko'pincha har xil preposition predloglar bilan keladi mana shu narsani ham bilib olsangiz e, ko'p holatlarda sizga qo'l kelishi mumkin look up bo'lishi mumkin yuqoriga qarash yoki look at ga qarash look towards tomonga qarash mana shu holatlarda endi watch ko'raylik janet watches the sun come up in the morning mm -hmm. janet deyapti watches kuzatadi yoki tomosha qiladi the sun quyoshni come up uh, come up ya'ni chiqishini deyapti come up yuqoriga come up bo'lsa yuqoriga kelmoq bo'lsa demak come up bu quyoshni chiqishi bo'ladi come up in the morning hop tongda demak janet tongda quyoshni chiqishini uh, tomosha qiladi She pays attention to the rising sun for a period of time. Mm -hmm. U deyapti diqqat diqqat qiladi, diqqat e'tiborni qaratadi chiqayotgan quyoshga ma'lum bir muddatga, bir muddatga o'sha chiqayotgan quyoshga u diqqatini qaratadi. E'tibor beradi yoki. Xo'p, yana bir, bir nechta misollarni ko'raylik. tushunishingiz yaxshiroq, tushunishingiz osonroq bo'ladi. Janet sees that the game is on TV, but she does not watch it with her sister. Mm -hmm. Janet deyapti, sees that, sees that, hop, ko'radi deyapti, ko'radi, Janet ko'radi, that gapni bog'layapti davomini ikki qo'shma gap qilib. The game o'yin is on TV, televizorda. Demak, the game is on tv demak o'yin televizorda bo'lyapti degan ma'noda but ammo she does not watch it lekin u qilmaydi deyapti nima qilmaydi watch it ko'rmaydi tomosha qilmaydi lekin u tomosha qilmaydi with her sister uh, singlisi bilan endi bu nima deyapti bu yerda she notices the game on tv but she does not sit down and pay attention to it for a period of time. Mm -hmm. u deyapti uh, notice payqamoq payqamoq bo'ladi mana o'zbek tilida mana shu payqamoq degan so'z esimga kelmayapti boyagidek xayolimga kelmadi mana shu payqamoq so'zi she notices u payqaydi deyapti the game on tv televizordagi o'yinni payqaydi lekin deyapti u o'tirmaydi va diqqatini o'sha unga qaratib bir muddat diqqatini unga qaratib o'tirmaydi deyapti ya'ni o'sha singlisi bilan ko'rib o'tirmaydi u narsani просто o'shani borligini bir bitta payqadi tamom ketdi uni singlisi bilan o'tirib ko'rmadi mana shu joyda c bo'lyapti agar singlisi bilan o'tirib ko'rganda unda siz watchni ishlatgan bo'lardingiz ho'p endi look up there do you see that airplane Mhm. Look up there deyapti. Ya'ni yuqoriga look up there. Yuqoriga qara deyapti. U ana bu yerga qara deb Yuqorini ko'rsatyapti. Do you see that airplane? Mhm. Do you see ko'ryapsanmi deyapti. That airplane. O'sha samolyotni, samolyotni ko'ryapsanmi? Mhm. Endi bu yerda direct your attention up there. Ya'ni diqqatingni up there o'sha qo'lda ko'rsatyapti yuqorini yuqoriga yo'naltir yo'naltir deyapti do you notice that airplane mm -hmm. ya'ni uh, samolyotni payqadingmi deyapti ho'p mana shu uh, umid qilamanki sizlar uchun anchagina tushunarli bo'ldi uchta so'z mana endi mana shu o'rganganimizga oid men savol beraman hozir va kommentariyada siz videoni to'xtatib e, kommentariyada o'z javobingizni albatta yozib qoldiring bu o'zingiz qanchalik tushunganingizni hmm, belgilab beradi va keyingi darsda men eng to'g'ri javob va eng yaxshi javobni albatta e'lon qilaman ho'p savol o'sha e, video boshida ko'rsatgan gapim e, mana shu uchtasini bu gaplarga qo'yib chiqishingiz kerak xohlasangiz e, ana bir ikki uch bo'lsa raqam bilan birinchisiga e, qaysi birinchi gapga bittasini ikkinchi gapga yana bittasini uchinchi gapga yana bittasini qo'yib kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin albatta buni yozib qoldiring o'zingizga foyda bo'ladi hmm, shuning bilan bugungi video darsligimiz tugadi umid qilamanki bu video sizlar uchun foydali bo'ldi agar sizni qiziqtirgan savollar e, yoki Video borasida fikr mulohazangiz bo'lsa, kommentariyada albatta uni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.